¿Qué se necesita para un avivamiento? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero contestar a esta pregunta que muchas personas se hacen. ¿Qué se necesita para un avivamiento? ¿Cuál es la clave para un avivamiento? Muy bien, cuando vamos a la Biblia, el único avivamiento que vamos leyendo es lo que pasó en la ciudad de Nínive. Nínive, que había en este tiempo era una ciudad eh, muy grande, enorme y con muchos pecados. Y un día llega allí un profeta, Jonah, y empieza a predicar. Empieza a predicar que Dios quiere destruir esta ciudad. Y aquí sale eh, algo en el corazón de la gente. Entonces la gente empieza a arrepentirse de sus pecados, empieza a buscar a Dios y allí toda esta ciudad, toda esta ciudad eh, deja su pecado y se convierte a Dios. Y allí vamos a tener lo que creo que es el primer avivamiento documentado en la historia. Entonces, ¿qué se necesita para un avivamiento? ¿Cuál es la clave de un avivamiento? La clave de un avivamiento son dos. Lo primero es un corazón en la gente que busca Dios, un corazón que busca el eh, perdón de sus pecados a Dios. Y esto llega de la segunda cosa que necesitamos, predicador de Dios, personas que predican de verdad, que predican la verdad de Dios. ¿Y cuál es esta verdad? Que la gente tiene que pentirse. La gente tiene que dejar su pecado. La gente tiene que cambiar su vida para que pueda llegar salvación y para que no pueda estar en el juicio de Dios. Entonces, todas estas cosas van a salir, van a salir de corazones comprometidos por Dios, Dios está buscando personas que predican la verdad y personas que tienen un corazón eh, para convertirse. Y por esto necesitamos de mucha oración. Necesitamos de oración, ¿por qué? Porque muchas veces la gente tiene un corazón cerrado y no busca la solución por sí misma, no busca el perdón de los pecados por sí misma. Entonces aquí tenemos que estar nosotros, tenemos que orar para que Dios pueda tener misericordia y tocar el corazón. Dios pueda tener misericordia e inundar el corazón con un ah, sentimiento de perdón. ¿Vale? Con esto quiero saludarte. Escríbeme en tu comentario para ti cuál es la condición para un avivamiento que se necesita para un avivamiento, cuál es, cuáles son las claves para un avivamiento. Y comparte este video con cuantas más personas conoces. Un saludo y hasta luego.